Mi portas maskon, char mi zorgas pri alioloi. Tamen neni zorgas pri vi. Mi esperas che ciui estas sanai. La economio malsanas. Donu vian vivon por risanigi gin. Eble, la jaro plibonigios.